semua dalam video ni saya nak kongsi sedikit tentang satu fungsi dalam Google Docs yang ramai tidak tahu fungsi tersebut adalah voice typing tapi tahukah anda voice typing dalam Google Docs ni juga menyokong bahasa Melayu so pergi pergi ke tools pergi ke voice typing ataupun tekan control shift s um, automatic kat sini dia kata English so kita tukar ke bahasa Melayu tekan click to speak Nah, sini dia akan tanya uh, Google Doc nak guna mikrofon, kita allow lah kan. Kita benarkan. Selamat datang ke laman web saya. Hebat kan voice typing ini? Nampak? Agak tepat. Kenapa voice typing ni guna? Kadang-kadang kalau kita nak type kita dah selalang tangan, tangan tu boleh gunakan voice untuk suruh Google Doc type kan ataupun um, kadang-kadang um, ilham kita datang kita just nak sebut terus so boleh kita record dan terus tukar ke dalam bentuk teks ataupun komen-komen kita untuk belajar daripada kita type semua-semua kita boleh sebut lepas tu dia type keluar betul? ya yeah. selamat mencuba